Fala galerinha, veja como está esse trânsito lindo Terça-feira, véspera de feriado de Salvador, BR congestionada, essa avenida São Martins congestionada Dá um bisu aí atrás Tudo trancadinho também E a gente vai encarar isso aí, pista escorregada, tá, tá perigoso que ela tá uma fechadinha, né? Mas beleza. Menor. Sou apaixonado por Menor. Quero ouvir Menor, eu coloco a discografia e mando tocar aleatório. Eu prefiro assim. E é pra lá na frente vai dar uma merda também. Com certeza. Você foi, você voltou.

Não tem uma câmera aqui em terceira pessoa. Se vocês verem o quanto essa moto tá, eu travo o pneu traseiro e aí já viu, né? Samba. Ah, eu não quero ficar aqui não, eu quero voltar pra pista, eu quero voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar. Não vou ficar aqui não. Não vou andar no acostamento não. Prefiro aqui correndo meu riscozinho do que lá. Acho lá muito pior. Estou tocando é The Killers, Metronomy. Tem um, um CD do. do Dirt. É um jogo de, de rally. Muito bala. Ah, Iron Maiden, discografia do Iron, tá aqui, velho. Muito boa. Pregador Lu. top top das academias, eu acho. E aí é música do, do Minotauro, música do Anderson Silva, do Vanderlei, Lioto, outro, outro, outro, é... Rodrigo e o Rogério, Minotauro e Minotouro, Shogun, Marco Ruas, essa galera boa aí, velho. guerreiros brasileiros do UFC. Porra, eu, eu pratico Muay Thai. Não, já viu, né? Silva. Anderson Silva e Vanderlei. São os caras pra mim, né? Mas será que eu me passei já? Acho que não. Não, não, não. É, é assim viaduto. Puta que pariu, gotejou. Ah não, vai ah, não, não, chuva não. Porra, meu. Não, gota gota. Ah não. Véi, vai chover, velho. Véi, vai chover, velho. já perceberam que eu não sei cantar em inglês, né? E particularmente não é minha motivação aprender. Porra, vou entrar aqui. É, que merda. Só quis cortar o cara ali. Aqui é a funilaria. É aqui que o negócio estreita. é que pensei que ia derrapar mais uma vez. Mas eu, eu era, eu era uma perebinha andando de moto, eu era muito ruim, velho. Depois que você cai e assina suas quedas com naturalidade, seus amigos acabam criando medo de andar com você. Eu até entendo do lado deles, que, porque, ora, se eu caio e não dou atenção a isso, sei, eu, eu atenção mas pra mim cair já não, ó. Droga, caiu. Chateado. Não, caiu, caiu, fudeu, levante e veja qual foi o dano. Tá inteiro? Bola pra frente e vai embora. Pra mim é assim. Ficar tá chorando porra nenhuma, mas fazer minha vida. Mimimi. Mi, mi viu? Nunca ajudou ninguém. Não adianta se martirizar. Isso não vai resolver. Negão, cuidado aí, você meteu na cara, você autoteu, é parceiro. Tem entendo também você, né? Você tá falando chuva. Provavelmente você cedeu gentilmente a sua capa de chuva para a sua namorada. Ou quer meter, né? Tem que, tem que, tem que ceder. toda a parte da balanço do corpo, né? Pra não deixar a moto deitar. É óbvio. O tornado. Eita desgrama. galera que anda com farol apagado. É é que não. <laughs> Não dá não, não dá não. Curva. E eu na contramão. merda isso aqui. <laughs> Puta que pariu, velho. Vamos, vamos, vamos. vamos. Você acha certo me fechar aqui, viu? Isso aqui pra motinha patinar, nego, não custa nada, ainda mais pra quem tem pneu igual o meu. ajude. Ali, Salvador. Né? O cara, né? Se algum carro quiser me seguir. Vou passar pertinho dos buracos aqui pra vocês darem uma olhada. Tem noção do estado que tá isso aqui, velho. Olha pra cá. Olha isso. Ó. Que legal. <laughs> Carro na moral, velho. <laughs> Sai atrás de mim, velho. Porra. Tô curtindo, velho. areia é dentro dele. Parque São Bartolomeu. Eu tive aí duas vezes. Não é muito lugar para ficar frequentando não, porque tem nada aí dentro, né? Do ponto de vista comercial, de entretenimento também não, mas naturalmente, se eu não me engano, são três cachoeiras que tem aí. Não sei se são as únicas de Salvador, não sei. Mas eu sei que tem três aí dentro.